Cześć! Dzisiaj na kanale Zabytki Nieba pojawił się ostatni z kilku filmów, które kiedyś zrobiłem po angielsku, a wszystkie inne mają już angielskie napisy, w związku z czym można powiedzieć, że ten kanał jest dwujęzyczny. Z różnymi opiniami na ten temat się spotkałem, trochę mnie to dziwi, natomiast uważam, że historia polskiego lotnictwa jest warta tego, żeby również widzowie z zagranicy mogli się z naszymi samolotami czy szybowcami zapoznać. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest kanał od oglądania którego zaczyna swój dzień pół świata, natomiast nawet jeśli kilkadziesiąt czy sto osób pozna historię naszych e, konstrukcji lotniczych, myślę, że warto i tak chciałem to zrobić, tak zrobiłem. Od tej pory oczywiście każdy odcinek będzie również w wersji polskiej z angielskimi napisami, a jeśli uznam coś za wyjątkowo ciekawe, to zrobię również odcinek dwujęzyczny i wtedy e, dwa filmiki pojawią się jednocześnie. E, wbrew temu, co mi poniekąd zarzucano, e, nie ma na tym kanale żadnych treści, które by były po angielsku, a których by nie było po polsku. Czasami jestem na pokazach lotniczych, czasami tam jestem również po stronie Y, obsługującej, rozmawiam z pilotami z różnych krajów, widzą, że coś nagrywam, widzą, że coś fotografuję, mówię, że mam kanał na YouTubie, y, od razu są zainteresowani, jak to wygląda, więc też myślę, że fajnie, jeżeli dam im do tego link i nie będzie tam wszystko jedynie po polsku, będą mogli u siebie również to obejrzeć i może komuś pokazać w ten sposób nasza historia lotnictwa, nasze konstrukcje lotnicze staną się bardziej znane. Taka jest moja filozofia, która za tym stoi i myślę, że jakiś sens to ma. Nowe odcinki oczywiście powstają. Na kolejny zapraszam już jutro. W samo południe pojawi się odcinek o samolocie, na który niektórzy czekają jak na Irydę. Mam nadzieję, że się będzie podobać. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!